Yeah, yeah. Gold one, baby. 021 59 in this bitch, though. Add that to 021. Here's what you're gonna get. Roger, I'm half to shot cheers. شنیدی دی بد روزر نیشست دخالت نه نه نه نکن اینجا حرف و مردون از جیگر اوه. بودم رو سم بودی هوم میریدی میدیدی هم سلولی ما چی میگی معلومه فرمو من میدم اول ترجم تو مدار جم جونیو من که تا تایید تخت جمشیدم تو میندازی خط نداری بچه تربیت این قناری یا همگی تحت تاثیرم ولی اینا حوالی سمت من نیست اصلا دارن میرن با تورکی شی نه ولی من الان تو میگن یه حسالیه میگن اوکی یه سنگا اسپانیه سر تیبل با دو تا بی بی پوندا جرینگ سک میشه پرچاقی دیم کانابیس سه تا سبه لخماتیکی لخما اوزا بیریخ مثل ما رو کجا دیدین نانالیز کارو میکنن متر هلن دستم فلن مارکت رو عصبت نزا خواهیست قبل من به پا نزنه چک داداشیم ردیم جنگمونا پاچیم شبا اینجا قبل لشه لشاست منطقه رد چی میخوره بوی گل تو دماغ منم غرب لندنم با دو بلا که ترک ترک ترک میکنم برام هر بار حساب میکنم نمیخوری شما به ما حتی اگه بپوشید پیرن شماره دار شماره کارت میدم بزن تو تای لاین نشان بدم کشان یاد بگیری صحبت کارو راجبم حرف تو چی هست شنیدی بعد زرد نشست دخالت نه نه نه نکن اینجا حرف و مردون است چیگر بودم رو سم بودی هم میریدی میدیدی هم سلولی ما چی میگی؟ معلم فرمو من میدم اولتر چم تو مدار جم جونیو جلو تونی و جلو تو چی؟ تو هم لوش نشینی ولی اورولوژی داری میپیچی و برو تو جیم شو سری ما هم داری میپیچیم و برو تو جیم اینا این دست به سینه هان منو میبینن و میگن بذار دست به سینه هان ولی اینجا حتی کسی دست نمیده بار نمیچسه به ما این وصل پینا بچم ناز مثل جنگ همیشه امرامه میگن اینا هیته ولی خوباش تو انباره بیتایی که میشه ارومه بدخوا کا پلی میگیرم پارتی پنگرم تو بلانس گنج را دیس اینو مامبل شه با دیس bitches always be come with a shit Come on, Zaha in Toronto got that chop with a stick Plug my yarn, Nick چپم که کیه طرفم مثل داشتم کلافم لبه دهنم علفم خوبی دیدم فقط و هی باز میگم بعد ازم دست راستم غلاف و میخوری چپ ازم هر بار استاپ میکنم نمیخورید شما به ما حتی اگه بپوشید پیرن شماره دار شماره کارت میدم بزن تو تای لاین نشان بدم کشان یاد بگیری صحبت کارو راجبم حرف تو چیه بکینگ پلس گنگ شد دخالت نه نه نه اینجا حرف و مردون از چی بودم رو سم بودی هم میریدی میدیدی هم سلولی ما چی میگی معلم فرمو من میدم اول چم تو مدار جم جونی